इन्होंने बहुत सारे कार्टून के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें वॉइस ओवर दिया है और रिसेंटली वो जीते हैं मोस्ट पॉपुलर वॉइस ओवर का अवार्ड ये जितने भी शोज आप देखते हो ना जैसे मोटू बदलू पर भैया खाली पेट दिमाग के मत ऐसा है मोटू जॉन बनेगा डॉन कौन बोलता है जॉन बनेगा डॉन जॉन को रोकेगा कौन ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार कमाले यार मार छुटिया पापड़ वाले नू चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल बोलो तो ये इम्पॉसिबल बाबा हम अपना विश्व का तो में कभी नहीं देखा ऐसा पहले कभी ऑगी भी देखा होगा भैया आप मुझे पेटी का और तो पेटी नहीं है तो पेटी होता तो मेरा भाई नहीं होता कैसी बातें कर रहा है तू ऐसे बात मत तो के अरे मुझे भूख हाँ भैया देखो ना हैं <laughs> अरे 내 까불어줘 애들 짓은 다리 저러가 아유 말하는 거 제대로 가 말하는 거 아유 뭐저 나라네 와라 건만 저다야 क्योंकि मैं हूँ तो official voice of Shesh channel और मेरा नाम है आकांक्षा और विश्वास नहीं हो रहा थोड़ा कंफर्मेशन दे दे <laughs> शायद अगर आप मेरी आवाज सुने तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए <laughs> अरे बाप इतना बड़ा वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला <laughs> पता है मेरा नाम है शिवचैन तुम्हारा मेरी उम्र है पाँच साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है करती वो प्यार के साथ याद आती है आई डोंट लाइक इट क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है आपके लिए एक शेर अर्ज है इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना चाहे यूज करते हो घड़ी डिटर्जेंट या पेना अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना बाथरूम जाना नहीं भूलते ना ये भी मत भूलना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा बाय <laughs>